дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Опять очередной дебют песни. Начало этого года. Итак, полетели, господа. Накануне стих внезапно ветер, Снегопад, что был, и он прошел. Наступил морозный зимний вечер, Прогуляться в парк наш я побрел, А мороз под минус двадцать будет, Между сосен солнечный закат. Охватило все морозной стужей, Сосны дыма лютый в сугробах спят. Новогодняя ягод сует елка, Зимний неоконченный еще бал. Множество шаров на елке сколько, Позолоченных шаров оскал. Зимний вечер, а в душе волнение Вечер приобщает тишину к себе. В полночь будем праздновать кричение. Помолюсь я Господу в душе. Зимний вечер, а в душе волнение. Вечер приобщает тишину к себе. Полночь будем праздновать кричение. Помолюсь я Господу в душе. Раскрывает лес свои пейзажи, Я картину леса напишу, Сочиню я песню, может, даже Непременно песню сочиню Разовел закат на шапке сосен Зимний вечер к ночи подходил, А мороз крепчает слишком очень. Я трусой до дома поспешил, Зимний вечер, а в душе волнение. Вечер приобщает тишину к себе. Полночь будем праздновать крещение. Помолюсь я Господу в душе. Полночь будем праздновать крещение, Помолюсь я Господу в душе. Зимний вечер, а в душе волнение, Вечер приобщает тишину к себе. Полночь будем праздновать крещение, Помолюсь я Господу духаю. Полночь будем праздновать крещение, Помолюсь я Господу